Вот Александр Григорьевич, это последний из от которого у нас остался, КЗР-10. Ну ты его не выбрасывай никуда. <laughs> Он работает у нас в Умельском районе, он рабочий. Когда э, стал вопрос уборки зерновых, ну что же делать, да? Монокомбайнов нет. И вот принято было такое решение, что молотильно-сепарирующее устройство навесить впереди, а очистку э, прицепить сзади к нашему серийному универсальному энергетическому средству. Ну, в принципе, вот это вот и послужило э, началу развития зерноуборочной тематики помнится. Четверть века прошло, слушай. Нетрадиционная схема была в мире. Никто, никто не верил, не что эта схема это, будет работать. <laughs> Тогда было смелое решение ваше, но оправдало. Во-первых, школа создана за это. Ну, я исходил из того, что чем-то надо убирать, но не это главное. Главное, что мы начинаем делать свои зерноуборочные комбайны. И коль вы не могли тогда ничего лучшего быстро Пока сделать, остановились на этом. Э, и потом, ну мы же потом посмотрели, это и моя. потерь не было. Для меня это было самое главное, что комбайн идет, убирает зерно, и он, в конце концов, был не хуже даже вот с этих... Доном, с Доном это даже да, мы уже не спорим. Дон, Лад, Дон Ладно, эти немецкие у нас, помнишь, ГДРовские комбайны, я-то на них работал в свое время, и я увидел, что он убирает не хуже. Поэтому было принято такое решение, но я понимал, что мы научимся это делать. Надо, надо было начинать. Все можем сделать, Господи, особенно сейчас. Мир взаимозависимый. Сегодня не умеешь делать, завтра научишься. Где-то купил, чего-то там скопировал, улучшил. Главное, я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны. Ну и вот мечта сбылась. Ну, Надо уже да. его выводить из оборота и ставить на постамент. Музей. Музей его. С этого все начиналось. А так посмотришь, красивый, не скажешь, что он древний. Ну, выпущено 3,5 тысячи угу. таких машин.